現に渋谷さんの MRI を見ると脊髄が椎体のすぐ後ろを走行しています、うん、え椎体攻撃が破裂した際に直接的に強い衝撃を受けたと考えられます歩けなくなることが分かってるのでそうやって言ってくださいっては言ってなくて、うん、もうなんとなく全てを自分で分かってる理解してるので隠さずに何でも言ってくださいねってその言ったんだよね別に歩くことを諦めてるわけではなくて今 今考えても解決策が見つからないことを今考える必要性ってあるんかなって皆さんこんにちは県内のもののけひめことまこですえ今日はですね私が2018年のその脊髄損傷を負った時の主治医の先生と5月にたまたま再会する機会がありまして 私の地域のその病院は大体3年くらいでその連携してる病院に行ってしまうっていうところだったのでその急性期の病院を退院して国立派から退院をしてきて戻ってきたあその数ヶ月後にはもう変わってしまったのでそこからやっぱり連絡を取るとか会うとかっていうことができなかったんですね私がエッセイ本とかいろいろ YouTube を発信してる中で当時のお話その ばれてきた時のお話を結構してるんですが私だけの記憶であって本当にそれが正しいことな正しかったことだとか合ってることなのかがちょっと私の中で疑問にあったので、まあ、今回そのお会いして初めはこう YouTube によかったら出てくれませんか顔出しなしでもいいですって言ったんですけどちょっとそれは恥ずかしいからということでじゃあ Q&A 方式で ワードで送ってくれたらお答えしますよっていうことで、まあ、今回いろいろ私がその当時思った疑問とかあと改めて自分のその脊髄の状態っていうのを少しだけね知識が増えた中で聞いたら今まで感じていたあことというか私が思っていた状況と少し違うなというのも感じたのでちょっとそれは今日はお話ししていこうかなと思います。で <laughs> <laughs> で、まあ、私一人で喋るのもなんなので今日はあのアシスタントとしてねカメラの向こう側に人がいますので私の主治医の先生役みたいな感じで Q&A の A を答えてもらいながらお話ししていこうと思いますので先生に聞きたいことお話ししてほしいことっていうことで、まあ、まず私の脊髄の怪我の状態を聞きました。え胸椎8番が潰れたことによって脊髄を傷つけた 神経は避けたような状態になっている、まあ、要はこの神経がこうある中でなんかピッて断裂とかではないけどなんかピーってこう避けてるんじゃないかなっていう私は認識でずっとこの4年間いたんですけどそれで合ってるかどうかっていうのをまずお聞きしました。 おそらく脊髄は避けてないように思います、うん、脊髄が避けるということは、うん、脊髄を保護している硬膜も損傷するはずですが、うん、手術中に観察した限りでは、硬膜の損傷はなかったと記憶しています、胸椎8番レベルの脊髄は脊柱管内の腹側より椎体に近い方を走行していることが多いので、現に渋谷さんの MRI を見ると脊髄が椎体のすぐ後ろを走行しています、 え追体攻撃が破裂した際に直接的に強い衝撃を受けたと考えられます、うん、脊髄は瞬間的な衝撃には非常に弱いという性質がありそのダメージは不可逆的なものとなりますはい全く意味が分かん <laughs> 難しすぎて全く意味が分かんなかったんだけどまず一つだから私が思っていた脊髄っていうのは避けては いないように思いますっていうのは、まあ、その脊椎自体っていうのは目に見えないもの手術した時は、まあ、硬膜って包まれてるから、うん、見えたら破れてるってことだよね見えていなかったから脊椎自体に直接的な打撃というか刺激は加わって、はい、加わってるとお豆腐ってさ売ってるやつってパックに入って中浮いてるじゃん、うん、水の中に浮いてるじゃん、うん、 でその外が硬膜なわけお豆腐の表面が、でそれが破れてたら豆腐の中身豆腐が見えるじゃん、豆腐が脊髄だから,、だから手術先生した時に豆腐の上のパック見えたけど中の豆腐見えてないわけ要は脊髄自体が、それはもうむき出しになって硬膜が裂けてるっていうことはないけど、ただここに書いてるように 瞬間的衝撃非常に弱いっていうんで、うん、あの前も言ってたけどお腹にパンチ受けた時みたいに中の豆腐だけ壊れるというかあるじゃん袋破れないけど、うん、っていうことでなるほどねうんそれを言うのは相当難しいけど <laughs> まあでもお豆腐はすごい分かりやすいそうだねああだからまあそういう感じまあだから直接的にはまず見れなかったけど、うん、MRI とかを見る限りはまあそういう感じだったんだろうなっていうことだよね、うん、そうですね、うん で、まあ、だから同じ話になる かなでも脊髄の状態っていうのを次のやつ、そうどういうふうに処置をしたのか教えてください、うん、であのもう CT とか MRI のデータを私はもう持ってたのでそれを全部お渡しして、えー、なんか印つけてもらえたら嬉しいですなんてすごいわがままな感じで送ったんですけど、えー、脊髄は硬膜に覆われているため直接脊髄を観察することはできません、うん、また肉眼的に脊髄を観察できたとしても 損傷は脊椎内のミクロなレベルで起きておりますのでその程度を肉眼的に予測することは困難です、うんうん、これがさっき言った話だよね、うん、はい、で手術についてどうぞ手術についてですが、脊椎後方除圧固定術という手術を行いました、うん、圧とは脊髄の圧迫要素を取り除くことで脊髄が回復するための環境を作ることが目的になります、うん 具体的には第8胸椎の椎球と呼ばれる骨を切除し、脊髄の後方に空間を作るようなことを行ってきました、うん、固定術とは骨折して不安定な脊椎を安定化させる手術です、うん、具体的に言うと第8胸椎を挟んで上下に椎体ずつそれぞれ左右に椎球根スクリューという <laughs> アンカーを挿入しそれらをロッドと言われる棒で連結することで骨折部を安定化させています難しい 難しいけど8番のところが潰れてたからそこを広げるというか圧迫をなくすようにしたっていうことだよね、うん、骨を移植しております上手のために切除した骨をチップ状に砕いて後方の残った追求状に移植しています、うん そこから骨ができるんだよね、うん、新しくこう骨同士がこう出てつなぐみたいな感じだよね、うん、ということで私のその脊髄の状態っていうのをまあ改めて知って、まあ、だからまず一つは やっぱりその避けていたと思われていたものをが、まあ、避けてはいないっていうところから勝手なか素人考えだとさやっぱ断裂してたり避けてたりした方がやっぱり状態的には治るっていうのがすごい難しいんじゃないかなってやっぱり個人的には思っちゃうけど、まあ、そうじゃなくてっていう部分はなんか少し良かったかなっていうふうに思いました。で 他にね先生にだからその当時の状況が本当に私の記憶と合っていたのかっていうのも確かめたくて聞きました病院に搬送された時の話なんだけど私が病院に搬送された時は本当に自分の中で落ち込むとかあ泣きわめくっていうことがなくて普通に普通のテンションで搬送されてで検査前の衣類の着替えをする時に服を着ていたから ってもう麻痺してるから基本的にはハサミで全部服を切っていいですかっていう話になったんだけどもったいないと思ったからもう服を切らないでほしいでましてやブラジャーとかもなんかいいブラジャーつけてたら嫌だったから <laughs> 確認してあいいブラジャーじゃなかったからまあ別に良かったけどズボンだけは切らないでほしいとかって言って あのそういうやり取りをしてたりあとはピアスここに軟骨ピアスがあるからさこのピアスをなんか看護師さんと違いこれどうやって外すの?」みたいな耳の中に落ちてたらどうしようとかジェルネイルしてたからジェルネイルを除光液で取ろうとしてたけどいやジェルネイルは除光液じゃ取れないよみたいなそういういろんなコントをね繰り広げてたなって私の中で記憶があってそこの記憶がやっぱ正しいのかどうなのかっていうのを聞いたら 部分的にですが会話は聞こえていたと思います、うん、普通は暗い雰囲気になりがちな場面ですので周りを気遣ってあえて明るく気丈に振る舞ってくれてるのかなと思いました、うん、でもだんだんとそれが渋谷さんの素の姿なのかなと思うようになりとても心が強くて優しい人だなと驚いていました <laughs> どう思いますかいやまあその通りだす、 <laughs> そうだねだからその周りに気を使ってっていうのはないからさだって別に気を使う必要性はない人たちがいたからだからただ単に普通のこのテンションで喋ってたらやっぱり傍から見たら結構一大事な状態になってるはずなのに多分いろんなそういう人を多分その人たちを見てきた中でもやっぱりすごい平常心でいるんだろうなっていうのがきっと思ったから。ねこれが心が強くて優しいのかって言ったらちょっと分かんないけど <laughs> そうで先生がね その時はでも私も先生が近くにいるのは分からなかったし私自身はもう上しか見えれない状態だったからここの視界に入ってくる人たちとしかお話ができなかったんだけどで先生が来たの、えーと「主治医担当する誰々です」って「手術に入る前に何かお聞き聞きたいことありますか?」って先生から言われてで、まあ、私自身はなんか あ、本当にこれから手術するんだなって思ってどう考えてもやっぱりその運ばれてきてから今の今までも体が動かないのが分かったからあの絶対なんか動かなくなる系のやつだなっていうのはもうなんとなく察しててドラマがふっとよぎったのやっぱりね宣告をする歩けなくなることの宣告とかさ車椅子になる人の宣告を親とか親家族の人たちにいつ言ったらいいですかねみたいななんかそういうシーンってあるじゃんあるよね でそれがよぎった時にああなんか隠されるの絶対嫌だなって思って私はもう何でも分かっておきたいって思ったから歩けなくなることが分かってるのでそうやって言ってくださいっては言ってなくてもうなんとなく全てを自分で分かってる理解してるので隠さずに何でも言ってくださいねってその言ったんだよね。でだからっていうような会話をしたのを覚えてますかっていう質問をして、まあ、そもそもそういう会話をする タイミングなんて先生がこう医者人生の中でさあったのかっていうのがすごい気になって聞きました、うん、どうぞ <laughs> 渋谷さんがそう言われた場面を鮮明に覚えています、うん、完全運動麻痺の場合改善が乏しい可能性が高いのですが、うん、特に若い患者さんにはそのことを伝えることに躊躇してしまいます、あの場面渋谷さんは 表情に全く同様の色がなく、うん、淡々とされていたので、うん、特に印象に残っています脊髄損傷の場合緊急での手術が必要になるので、うん、初対面でいきなり厳しい現実や将来的な観測を告げなくてはいけません、これは脊椎外科医としていつも心苦しい場面の一つですやっぱそうだよね、そうですね だから私もなんでそんなに冷静だったのかは分かんない自分でも正直でも別にそんなにテンパってたっていうこともなくて、うんうん、なんかまあそうそうなったものはそうなったものなんだなっていう感じでしかなかったのか、まあ、やっぱあとあ宣告を受ける前ではあったから、まあ、少しの可能性みたいなのはやっぱりあったかなっては思うやっぱ実際そう今は動かないけどちょっと時間が経ったら動くんかなとか自分が感じたことのない体の 経験だからまだ受け入れきれてないからこそ逆に平常心みたいなのはあったんじゃないかなって自分でもそうだね宣告をした時に「えなんでそうなったの?」じゃなくて「脊髄損傷の人で歩けるようになった人いるんですかね?」みたいな。ど脊髄損傷ってまず何ですかみたいなとかをすごいいろいろ聞いたんよねだそういう時の状況は先生としては こいつどんなやつやねんって思ったのかを聞きたくてえっ、ー、と聞きましたが A どうぞ、はいえー、さっきの質問への返答と重なる部分があるかもしれませんが、その時の心情を一言で言えば渋谷さんは心の強い人だなと感じました、うん、自分は治療する側の人間ですがやはり人間ですので患者さんに対して少なからず感情移入はしています、 ただ当事者の渋谷さんに落ち込みや悲壮感があまりにも感じられなかったので、うん、驚きとともに年下ながら <laughs> 現在の状況を俯瞰して見ていられるのだなと驚きました本当に先生とかだけじゃなくて看護師さんとか入院中は私のお部屋はお悩み相談所がすごい開かれてたくらい 本当は当事者の人が落ち込んで看護師さんとかがきっとこうフォローに入るっていうのがもしかしたらスタンダードなのかもしれないけど私の場合は私がもう元気もりもりすぎたから看護師さんが普段の自分の生活の悩みとか息子とかの悩みを私に <laughs> 私に来るって私が「いやこれはそうなんじゃないですかこうした方がもっとうまくいってんじゃないですかね」っていうのをずっとやってた。 だよねでまああとその他何か思うことがあればっていうのを聞いてなぜその若さでそんなに達観というか <laughs> 世の中を俯瞰して見ることができるのかなと不思議に思っています、うん、家庭環境が要因でしょうか、うん、病状説明した時の記憶ではおとなしそうな両親だという印象があります <laughs> 何か秘訣などがあれば教えていただきたいです逆質問ですね <laughs> まあなんかそれ まあ、両親は別におとなしそうな人ではないし家族環境がやっぱよく言われるけど別に家族環境もそんなにさ パワーみたいなさ <laughs> わかるあのレスリングのさ浜口さんみたいな感じでさ「キャイヤキャイヤ」みたいな家ではないわけよ別に全然もう放置主義のお家だったから全然そんな家庭環境っていうのは私はないと思ってる個人的にはねでそれを両親とかに聞いてもいや別なんかしたっていうことではないかなって本人たちも言ってるからだから本当にもう父の考え方というかさ、私がどう考えてきたかで自分を変え 変えれるっていう感じなんだよねえー、達観してるように見える見えますね <laughs> なんかいつそうなったとかあるんですかね223くらいの時かなやっぱきっかけはやっぱおばあちゃんだったから、うん、おばあちゃんとかお父さんとかがすごい大好きででもある時にやっぱり今までできてたことができなくなってくる 今うちらが二十歳を超えた瞬間にお父さんとかおばあちゃんも年を取ってるんだなってことを実感してきてでやっぱこの人たちと楽しい時間を過ごしたいなって思った時にはやっぱりどういうふうに楽しく過ごせるかなって まあこの人たちとの時間を楽しくすればいいのもそうだけど自分のそのモチベーションがさやっぱ下がってたりなんかイライラしてたらこの人たちの楽しい時間っていうのはやっぱりできないからまず自分のその環境ストレス抱えてるようなことがあるのであれば何が原因でストレス抱えてるのかな仕事なんかな人間関係なんかなって思ったらじゃあ仕事を変えてみるっていうのもやっぱり って一つあると思ったからやっぱ仕事を変えてみてとか人間関係があるのであればこの人は本当に私にとってこの時間必要なんだろうかっていうのを考えて時間がもうどんどんどんどん限られてることを考えると誰のためにこの時間を費やしたらいいのかなとか自分のモチベーションは一日の中で幸せがいっぱい多い時間が楽しいのか 悩んでる時間とか怒ってる時間の方がいいと思うのかっていうことを考えた時にはやっぱり楽しいって思う時間の方が私はたくさん欲しいって思ったからじゃあそういうふうに考えれるようにすぐはやっぱ無理だけどちょっとずつ変えていこうっていうふうに思った。でじゃあ怪我した時ってやっぱり誰だって落ち込むと思うけど私の場合は今でもそうだけど別に歩くことを諦めてるわけではなくて今 今考えても解決策が見つからないことを今考える必要性ってあるんかなって考えても考えてもだって答えは出ないわけじゃんだって治らないんだし、ね、だからそこに対してずっと時間を費やしてるよりだったら今頑張るんじゃなくて次その歩けるようになる医学って 医療とかを信じてロボットとかねそういうのをマシンとかを信じた上でそれまでに私が歩くための準備は何ができるのかなっていうのを考えたし、まあ、車椅子生活っていうのも人生のうちで誰しもが経験できることでもないし、まあ、経験したいっていう話でもないのかもしれないけどでも1回の人生の中で歩いてる人生を26年間送ってきてじゃ あとまた26年間は別に車椅子の生活をしても私は楽しいんじゃないかなって思ったのね、まあ、だからやっぱり時間とかを考えたらじゃあ自分がどういうモチベーションでいたらどういう状況であろうとどういう身体であろうとどういうモチベーションでいたら自分が楽しくなるのかなでもやっぱ自分が楽しくなったらそうやって周りの人たちもきっと楽しくなっていくし なんか自分が悲しんでたらやっぱり悲しむ人たちは多いなとかいろいろ考えたらうん、まあ、無理にしているわけではないけどどういうふうにじゃあそういうモチベーションになるかなっていうのをマジで客観的にめっちゃ見て一個ずつ一個ずつなんかそのピースをさ変えていくというかっていうふうにしていくとこんなやつになる <laughs> こんなやつになるでも全然落ち込むしムカつくこともいっぱいあるけど まあその時その時で引っ張る時間も長かったりもするけどさ、まあ、でも基本的にはやっぱりあんまり引っ張らないでどうやったらそれが変えれるかなっていうのを考えたりするまあそれが難しいって言われるけどでも誰かに話すとその答えが返ってきたりする時もたくさんあるからだから悩んでることとか昔は全然喋らなかったけど人に話したりするようになってって 当に少しずつ変わって今があるって感じかな、うん、でも逆に作ってる自分がいるのかなって思う瞬間もやっぱりあるなんかその泣くとか本当にないからさ逆になってるの作ってるというか心が冷めてるというかポジティブなのか心が死んでるのか <laughs> なんかどっちなんかなってふと思う時もある作ってる自分っていうのは自分が思ってることと違うことをしてる自分がいるってことうんそういうわけではないけどやっぱその まあ、こ今こういう風になってみんながポジティブだねポジティブだねってなってるとやっぱポジティブでいるべきじゃないかっていう風になった時に、うん、そのしんどくなった時もしんどくないですよっていう風にもう作っちゃって。騙してるというかさ、そっちをやってる時もあんのかなってふと思う時もあるだからこそ騙してる自分もいるけどそれも別に平気ですっていう感じに するとやっぱ心が死ぬのかなっていうふうに思っちゃったりもする、うん、でもあんまりさなんかやっぱ周りの人たちってあんまりポジティブポジティブな人って逆に好きじゃなかったりするんだよねなんかネガティブがあってポジティブがある人の方が親近感が湧くてなんか人間みたいですねみたいなまあそうですね、うん、難しいですけどね まあでも結局どっちみちでも楽しいと思える時間が多い方が私は結局いいと思ってるから、うん、みんなに別にそれを押し付けてるわけではないけど、うん、だから一人一人からそういうふうになんかこういうことで悩んでるんですああいうことで悩んでるんですっていうものに対してこうアンサーをしてなんかいろんな人が私はポジティブになってほしいなっては思う、あんまポジティブの押し付けはしないけど、うん、悩んでるんだったらそっちの方がいいんじゃないですかねっていうふうに思うかな。まあ、今回はその うの私の治医の先生とお会いして、まあ、本当にいい先生だったなって今でも思うしあの、まあ、こんなに細かく返答してくれるとも思わなかったからやっぱり本当に本当に素敵な先生と出会えたんだなって思うだそういう先生と出会う出会える人ってもあんまりやっぱね少ないと思うからなんかいろんなお医者さんがそういうお医者さんになってくれたらいいなと 思っておりますでこう患者さん一人一人に寄り添っていただけるようなお医者さんになってくれたら私はいいなと思っております <laughs> ということで、 <laughs> えー、今回はその主治医と先生との、えーと、お話とまあなんとなく雑談をしてみました <laughs> はいこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました Thank you.